hello and welcome friends Google sheet सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की गूगल शीट में खास क्या है क्या सिखाने वाला हूं आइए आपको बताता हूं यहां पर देख सकते हैं कुछ आइटम के नेम लिखे हुए हैं और यहां पे लिखा हुआ है प्राइस इसकी तो अगर आप इस प्राइस को रुपीज फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस पूरे डेटा को कर लीजिए सेलेक्ट ये बहुत आसान है फॉर्मेट पे चले जाइए यहाँ पर आपको मिलता है नंबर और ठीक नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा करेंसी तो नीचे और आते चले जाएंगे तो इसी में आपको मिलेगी इंडियन करेंसी तो यहां से इसको मैं स्क्रॉल कर लेता हूं ठीक है और यहां पे देखिए इंडियन रुपीज आ रहा है तो बस इसी इंडियन रुपीज पे कर देना है क्लिक और देखेंगे कि यहाँ पे रुपीज लग करके आ चुका है टैक्स कैलकुलेट करने वाले हैं तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है सिंपली यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान लगाना है और इस टोटल को सेलेक्ट करना है और इंटू का साइन लगा लगा करके यहाँ पे टैक्स लिखा हुआ है तो बस इसको सेलेक्ट कीजिएगा और एंटर प्रेस कीजिएगा यहाँ पे टैक्स अमाउंट आगे आ जाएगा कि तीन सौ तीस रुपए पे सोलह रुपए पचास पैसे टैक्स लगा हुआ है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये सब जीरो हो जाएगा अब ये जीरो होने के पीछे वही सेम रीजन है तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ एफ टू प्रेस कर लेता हूँ ताकि मैं इसको एडिट कर सकूँ और यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एड्रेस है वो है जी सिक्स और जैसे ही हम जी सिक्स यहां पर तो जी सिक्स दिख रहा है आपको लेकिन जैसे ही यहां पर आते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जी सेवन हो गया तो जी सेवन में तो कुछ रखा नहीं हुआ है तो इसीलिए गूगल शीट जो है जीरो कंसीडर कर रहा है तो इसीलिए हम क्या करते हैं पहले ही सेल में जाकर के यहां पर जहां पे हमने फॉर्मूला यूज किया वहां पर जाकर के इसको मैं फिक्स कर देता हूं क्योंकि ये चेंज हो जा रहा है सिक्स जो है सेवन बन जा रहा है सेवन फिर एट बन जा रहा है और फिर वहां पे कोई वैल्यू तो मिल नहीं रही है जिसके वजह से जो हमारा गूगल सीट है वो जीरो कंसीडर कर रहा है तो इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं डॉलर शाइन लगा देते हैं तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ गया है अब इसको हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा रिजल्ट जो है आ जाएगा इसको हम ड्रैक करवा लेते हैं कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमारा सारा रिजल्ट आता चला जा रहा है तो ये कमाल है सेल एड्रेस का ठीक है तो ये जो एड्रेस है इसे हम मिक्सड सेल एड्रेस कहते हैं क्या बोलते हैं mixed cell address okay I hope की बात समझ में आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video